مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب في شوق له ألق مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يعقي نورها الأفق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق وكل الدعاء إلى البريل يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا طوبى لقلبي بطهر منك ينبثق كل الدعاء إلى البريل يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا طوبى لقلب بطهر منك ينبثق Братья и сестры, подписывайтесь на канал Наши ТВ. Будьте распространителями ислама, иншаллах.